kapal ada mak yang nyol lo kali no. Kibang ambek ule ka. Ha. Jadi no nak pegang drone ni jauh out ya. Mata lu minta bawa oh nanti minta. Eh drone bobot bang lah kolong. Ipan lah kau, lah kau kurang aja masa lagi nyan. Tapi minta bau. Eh, dong punut game game. ต็มโหลดมันเอาลาตาบาลาอยู่เอ๊ะเนี่ยเป็นแม่เนี่ยจะเป็นอะไรกาบาลอยโรคบาดันจานะเกิดปะแล้วพ่อมุดาจารีอะตัดดูอะเพราะฉะนั้นป่าบางตัวนี้ Ya? apa nggak ada lagi ya Abang pernah dia aku sambung. Ya. Ini apa yang aku tunggu ni? Kadang-kadang ini baik. đây nó bố nó lồng cây đen ron mẹ lô đồ bạn mau cạ bồn bố quậy nó à nó có kể ayah mama ho kakak apa tabak unyo chị ơi lagi ah apa lo masa anak-anak biu bagan lo kemekat ขนาดนั้นเราไปจ่าอะไรก็เตะกับบางอย่างนตาปลาลอยนี่นี่อะไรเนี่ยนางเพาว่าน้ำรโอ้โหลงบังว้านี่บางกันแม่อู่เลยกะอาดามนอกกันอดสิปะเฮ่บวกกันแม่อู่มาเลวก็ทำไมอ่ะอาดามอะไรบอกกันอดสิน้ำอู่ก็แม่ปีแล้วก็ Lelai bangsa apa? Kau kajak ju. Mana muah, Bip? Haa. Jadi, no, nak pegang drone dan jauh laut, ya? Wata lu, kita bawa uang nanti minta. Jadi, no, nak duduk dua kanji. Masak. Wata lu, kita... Eh, drone bawa dua ngalah kolong. Kau nak lu karyawan ini, kak? Masak karyawan-karyawan tapi duduk ngalah kolong. Kena nak jauh eh, drone, bek-bek nak jauh. Hala, eh. Ipan lah kau, lah kau kurang ajar masak lagi nyan. Tapi entah bau. Eh, dorang pun kem-kem lah. Bek lembu tu dia mana dia tengok tengok. Bau urusan, apa apa lu. Lagi ni lah kau kan dia weh, nikah tu mau value. Tanya boleh ke ya? Ajak orang ke dele. Kata urusan buruk Tuhan kena. Jom aja. Ayah ajak dia juga deh. Kebetulan kena. Amat cinta kak kem-kem yang telung. Yeah. ni lo ni bang. Abang lu kahwin ni berdua kan nah. Bakal berbantu ba. Go go. Anu pun kahwin apa dan mandu mo? Ah? Ya. Baru pun nak mandu. Oh, ai bila tahu nah. Apa nak pergi mana mero no? Jangan maju lah. Oh, ai. Bakal. Oh, lain-lain urang dah. Oh, pegawa bang. Nah, tadi gua itu ada romantisnya gitu. Nah, oh, jadi jadi alif lagi. Alif. Alif. Oh, alif. Ah? Oh, apa? Yang ronya nanti kan? Ayah tipu baju lah. Hai, kita eh, nak ke, bang. Bulan, kita bulan. Jangan, jangan, jangan. Kita kasih nul, bang. Kita kasih nul di sakitnya. Ketika aku pegang ada elok, eh? aku pegang apa? Aku pegang apa? Ini orangnya. Ini orangnya.